assalomu alaykum aziz vatandoshlar to'rtinchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil toshkentdan moskvaga prima reysimiz ketmoqchi akalar toshkentdan o'tirdinglarmi haqiqatdan ham mana shu reys toshkentdan o'tirdinglarmi rost ekanmi shu har kuni ketishi rost ekanmi odam to'lsa to'lmasa konsioner zaryadchilar bormi ishlayaptimi aziz vatandoshlar shu ekrandagi nomerga bemalol bog'lanishlari mumkin primoy moskvaga toshkentdan